Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo traducir archivo de subtítulos. Es muy facilito, así que no me voy a enrollar nada. Vamos directos al grano. Vamos a ir a esta página, la dejaré en la descripción del vídeo. Simplemente se tienen que registrar como cualquier página a partir de synap con vuestra cuenta de Gmail, de Microsoft o simplemente introduciendo cualquier correo electrónico. Si tienen cualquier duda sobre el registro me pueden preguntar en los comentarios. Aquí tengo el archivo de subtítulos Voy a pulsar con el botón derecho del ratón. Voy a ir a abrir con blog de notas. Si no lo tuviese aquí, elijo otra aplicación y señalo blog de notas. Solo una vez. Voy a copiar este texto, señalo con el clic izquierdo y luego con el botón derecho hago la opción de copiar. Vamos a ir a ChatGPT, lo pego, botón derecho, pegar, me voy al final del texto, pongo un espacio y voy a poner tradúceme al idioma deseado, al inglés, por ejemplo. El texto anterior. Le vamos a dar a enviar. Ya tenemos el texto traducido. Vamos a señalarlo todo. Copiamos. Vamos a ir al archivo de texto que tenemos abierto en español. Lo vamos a sustituir por el inglés Vamos a darle a guardar, cerramos y ya tenemos nuestro archivo en inglés de subtítulos. Si lo quieren hacer sin ChatGPT, vamos a ver otro método. La traducción no va a ser tan buena, pero puede ser suficiente con Subtitle Edit. Desde esta página lo podemos descargar, dejar el enlace en la descripción del vídeo, haciendo clic en este, por ejemplo. Son 10 megas, lo instalan como cualquier otro programa, no tiene Vir una historia rara, esto siguiente muy fácil. Igualmente, si tienen cualquier duda, me preguntan en los comentarios. Vamos a abrir el programa para que lo vean. Vamos a File, luego a Open, buscamos nuestro archivo. Vamos a ver el que hemos utilizado antes. Vamos a ir a Auto Translate. Vamos a ir a la primera opción, la que tiene el control más mayúsculas más la letra G, que también nos puede servir para hacer directamente esta opción seleccionamos el idioma en el que está el texto y al idioma que queremos traducir, en este caso viene bien, inglés, vamos a traducir al español, ya viene puesto, pero haciendo clic aquí podemos escoger cualquier otro idioma, le damos a Translate, damos a OK y listo, le damos a OK. Para guardar el archivo ya eh, con el idioma cambiado, vamos a ir a File, Save, guardamos y ya tengo el archivo el original y el español, con el nombre que venía por defecto, que siempre le añade eh, ES, que es bastante cómodo. Pues nada más, espero que os sirvan. Si tienen cualquier duda, en los comentarios. Muchísimas gracias por la visita. Que tengan un buen día. Chao.